Opa! Fala aí, galerinhas! Cê é louco! Vamos, vamos continuar aqui. Estamos no Templo do Espelho, voltando. Tomara que eu ainda saiba jogar. Tá escalado correr devido à exaustão. Lembre-se né? de fazer intervalos regulares. Claro. Mano do céu, olha esse lugar. E aí, para numa aventura? Eu não sei, parece bem escuro lá dentro. Mas para um pesadelo que uma aventura. Só vamos dar uma olhadinha e gerar umas patinhas. Esse lugar deve ser antigaço. Então espera. Meus seguidores vão ficar doidos, você é louco. Isso não vai acabar bem. É, eu acho que não tem passarinhos secretos aqui, bora continuar. E aí estão os sorte. Ó. Da. Ah, não. Esse é o seu lado, então. Não entre em pânico, Josefina. Talvez só tenha caído do bolso dele. Devo devolver quando ele se encontrar. Thank you. estão apresentando as futures para nós. Esse morango é fácil. Era pra ser um morango fácil. Ah, entendi, entendi. Ah, falei. Morango fácil. Meu, tem muito morango aqui, rapaz. é É muito morango. Ai, não. Ai não, eu esqueci. Ai não, velho, tô dando dente de burbo. Não! <laughs> Ai, velho, que raiva de dar dash, velho, sem querer ficar dando dash sem querer. Ai! Ai! Muito ruim. Meu, que raiva que dá esse negócio da, dos dash. lá foi. Ô, oh, complicado, velho. Não... É não facilita, não é fácil. Ó, esse daqui eu sei passar. Sabia. <laughs> Tá. É isso. Ai, velho, como que... Eu não subo junto. Que tristeza. Queria subir junto. Ai, velho. Aí tu me complica, velho, se eu faço isso. Ai, velho. Ai, velho, sempre que eu passo no negócio. Véio. Não é pra passar, filha É, então. Foi. Moranguinho. Nada humilde. Eu minimamente diria. alface, morangueira alface, morangueira alface. muito escura ali. Provavelmente é pra onde a gente tem que avançar. Tá, agora vai. Ha! Você é louco, rapaz. Rapazinho, eu sou muito pro player. Tá, tá escuro. Então não é pra cá. Vai. Pegamos todos os morangos para esse episódio. E vou finalizar o vídeo por aqui, galera. Valeu a todos que assistiram. Vídeo top pra vocês, mais um. Estamos mais perto de terminar a escalada de Celeste. Valeu a todos que assistiram.